mirongo ibiri n'indwi inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya filadelfiya inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya filadelfiya nsenge uhoraho mwami gushora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'irihabwa icyubahiro mwami tuje imbere yawe twanduye imbere n'inyuma turakwinginze mwamuhindura ubugingo bwacu mu gihe turiko turiga ishengero ryawe ni biri mu nzira y'ukuri gushitsa aho uzozira ku muhero w'isi mwami duhe gufata ingingo yo guhagarara mu nzira y'ukuri kugira ngo umunsi uzozotwijyane mu bwami bwawe bwo mu ijuru mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen dusome mu izina rya yesu wandikire umumarayika w'ishengero ry'i utuwera uw'ukuri ufise urufunguzo rwa dawidi uwugurura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura bwibi ndazi ibikorwa byawe ehe imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara yuko ufise ubushobozi buke witondeye ijambo ryanjye ntiwihakanye izina ryanjye ehe nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya satani biyita abayuda atari bo ariko babesha ehe nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamwe bamenye yuko nagukunze ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugeza ababa kugerageza ababa mu isi kugira nze vuba wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igisibo cyawe munesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'imana yanjye. kandi ntazosohoka ukundi nanjye nzokwandika ku izina ry'imana yanjye n'iry'umwana w'imana yanjye niwo yerusalemu musha ururuka uvuye mu ijuru ku mana yanjye kandi nzokwandika ku izina ryanjye risha ni ugutwi niyumva icyo mwemabwira amashengero hano niyo majambo yabwiwe buno bwoko bw'imana bwo mu gihe cya Philadelphia Philadelphia ni igisagara kigira gatandatu ni kuvuga ko tugeze mu kiringo cya gatandatu cy'ishengero ryaciyemo rya kirisito ryarindi twabonye yesu yashize ashinze kandi rikagomba kugendera mu nzira y'ukuri rikagenda rihamagarira abandi bantu kuza mu nzira y'ukuri kugeza aho yesu azosanga abantu buzuye maze agaca ariterura akarijyana ibuziraherezo ibudapfa mu bwami bwo mu ijuru biradelefiya bisigura urukundo rw'abavukana urukundo rwa bene data ni kuvuga ngo bradley love niko risobanura ni urukundo rw'abavukana abantu b'i filadelifiya bari barize cyane bariga ku byerekeye ibintu bitandukanye ni kuvuga ngo bari abantu bakundana kubera iki yesu yagereranije ishengero ryiwe na filadelifiya kubera yuko abantu bo guhera mu mwaka w'igihumbi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo itanu n'amajyana indwi na mirongo icyenda n'umunani baragize ubushakashatsi bariga ku byerekeye nyamugigima yabereye i Lisbonne mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo itanu na gatanu bari barize ubwira kabiri bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo umunani kandi bongera bariga ibyerekeye ikoragurika ry'inyenyeri ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itatu na gatatu uhereye muri uno mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itatu na gatatu aho nyene baciye batanguza ikintu cy'ubugorozi mwibuke yuko bano bari abakristo bari barabaye abaprotestanti bari baravuye i roma bagenda bari barapfuye i roma mu gihe cy'ishengero rya sarudi nibuka neza yuko twabivuze bamaze kuva i roma bakagenda muri amerika mu gihe cy'ubugorozi bano bantu imana yari yarabagaye kubera yuko batari barasomye batari barize bakomeje inyigisho z'ubuzimire bari bakuye i roma n'aho bari barihakanye iroma icyo bari barahakanye gusa kwari gusiganisha inyuma kubwo kwizera bari barishizemo yuko twebwe twariyeguriye yesu tuzozirarishizwa kuko kwizera nta kindi kintu gituraba baca barirengagiza gusoma ibyanditswe byera bino rero byaciye bibagarukako nta buno buryo tugiye kubabwira bamaze kwiga bino bintu byose bakabyihweza neza bakabiraba niyumvira ngo haciye hakurikira iki haciye hakurikira ikintu kidasanzwe baciye bafata ingingo yo kubona neza noneho yuko igihe cyo kuza k'umwami kigeze baciye baja mu bitabo batangura gusesangura barasoma benga bino bintu byo gukibukiruka kw'inyenyeri zino za nyamugigema bakurikije ibintu bikenye bari bamaze gusoma baca batangura kwiga ubuhanuzi buboneka muri daniyeli igice cy'indwi igice cy'umunani hamwe n'igice cy'icyenda ibyerekeye iminsi ibihumbi bibiri n'amajyana atatu biboneka muri daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa cumi na kane kandi bongera biga n'ubuhanuzi bw'iminsi mirongo irindwi buboneka buboneka muri daniyeli igice cy'icyenda bacabona yuko daniyeli yari ngo uzokwiga guca iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu iri hafi azobona guhumanuka barabyiga neza kandi ntabwo bihenze ushaka kubyiga neza wige ikigwa twatanze cy'ubusobanuro bwa daniyeli igice cy'umunani hamwe n'igice cy'icyenda uca ubibona neza ni kuvuga ko bano bantu bamaze kubyiga babonye yuko ino tarike guhumanurwa kw'ihema ryo mu ijoro bizoshika mu kwezi rw'icumi itariki icumi umwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na kane baciye batanga ubutumwa bwiza kino gihe abantu baremeye baragurisha ibyo batunze bemera kwitanga barihira abavugabutumwa kugira ngo bagende kwamamaza ubutumwa bwiza aha twovuga nka william yatumwe mu buhindi mu w'igihumbi kimwe n'amajyana irindwi na mirongo icyenda na gatatu hariho roberi yatumwe mu bushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana umunani na gatatu roberi bundi yatumwe muri afurika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana umunani na cumi n'indwi hariho dawidi livingston yatumwe muri afurika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana umunani na mirongo ine na rimwe yosefu yatumwe mu bihugu byinshi cyane bano bantu bose baragiye bigisha inkuru nziza ya Bibiliya ishengero n'ubutumwa bwerekeye ishengero y'i nibyo tugira turarire hamwe uno munsi ubwa mbere ishengero ry'i Philadelphia rirafise ibintu byagayiwe hariya ku murongo iyo ijyashuro yohani igice cya gatatu ku murongo w'umunani rino shengero ryagayiwe kuko bari bafise ubushobozi nako ryashimiwe kubera yuko bari bafise ubushobozi buke nibuke kandi hariya muri hariya mu byashuri hari igice cya kabiri ku murongo w'icenda ishengero rya simuruna ryarashimwe kubera ubukene kandi muri mu byashuri hari cya kabiri mirongo mirongo ibiri na kane ishengero ry'ituwatira ryarashimwe kuko babaye bake ariko badohoke bagenzi imana ntagishima ubutunzi ntagishima ingufu ntagishima ibintu ariko ishaka umutima wicishije bugufi unyandege nke bwawe hamwe uwo bukoresha neza imana yo gushima ereka mugenzi naho wowe uri umunyabyaha gute naho woba waraboshwe na satani igihe kirekire naho byoba byaragukomeranye musyi hamwe wokwiyegurira yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe imana yo guhindurira amateka ibintu byawe byogenda neza cyane ariko imbere y'uko turangiza icigwa cy'ibyerekeye filadelfiya ndagomba ngo dushobore gutahura neza nibyo nababwiye yuko kugira ngo ushobore gusobanukirwa ino tariki cumi z'ukwicumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na kane biragusaba kwiga ibyo twigishije ubusobanuro bwa daniyeli igice cya munani hamwe n'igice cy'icyenda uzobisobanukirwa neza kubera yuko twarabyigishije neza nk'uko mu baheburayo igice cy'icyenda ku murongo wa cumi na kabiri abyerekana avuga yuko amaraso y'impene y'intama n'ay'ibikoko atariyo yaducunguye cyane ngo atume yesu ari yamwinzi ahera cyane ahubwo yinjijwe n'ab'iyo maraso amaraso adasanzwe ni kuvuga ko igikorwa cyo guhumanura aheraho mu ijoro kirajyaniranye n'amaraso ya yesu kirisito ariko nk'uko twabibonye mu busobanuro bwa daniyeli igice cy'umunani nababwiye ngo ushaka gutahura neza niho wosoma herekana udusomye ku busobanuro bw'ihema ihema ryo ku isi ryari rifise ibice bitatu hari hariho mu kigo hari hariho ahera hakabaho n'ahera cyane Ubu Kubw'ibyo, igihe Yesu Kristo abambwe, murabizi yuko yarambiwe ahera nako mu kigo, kandi murabizi yuko ibimazi abantu bazana, umuherezi yabikererera mu kigo. Ni kuvuga ko Yesu Kristo nawe yabambiwe mu kigo, mu kigo ni hano ku isi. kandi umuhereza ibikorwa yaca abibandaniriza ahera yesu amaze kuva hano ku isi murabizi yuko ihema ryo ku isi cyari ikigereranyo cy'ihema original rifise mu kigo ku isi aho ikimazi cyagomba gutangirwa kandi ikimazi cya yesu kikaba cyaratanzwe hama yesu amaze guheza igihowa cya mbere yaciye agenda ahera umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na kane yaciye agenda ahera cyane umunsi w'impongano ku munsi w'iherezo wari utanguye kugira ngo atangure gucira abantu urubanza ibi bizokurikira mu gikorwa gikurikira abantu ibyo nashaka kubabwira bakurikije ubuhanuzi bari bizeho mu gihe bano bantu bo mu gihe cy'ishengero rya filadelfiya wa william mirere baravuze ubutumwa ku rugero ruhambaye kugeza aho abantu bihana n'ubare burugagwa abantu mu by'ukuri barumva mu butumwa kubera yuko bari biteguriye umuzi wa yesu hariho abantu bihanye kubera ubwoba hari hari abantu bihanye kubera gusa bumvise yuko yesu aje bamaze kubona iyo tariki irenganya ataje baciye babiheba ubuhanuzi ba william birere bari bize bwari ubuhanuzi bwo imana yarabashimye kubera yuko bari abantu basesangura biga imana yari yuguruye inzugi yesu niwe rufunguzo yari yuguruye yugururiye abo bantu ngo bamenye iby'ukuri kandi barabimenye barabona igihe cyo gutangura guhumanura hera cyane ho mu ihema ryo mu ijoro kandi mugenzi nawe ibyaranze bano bakristo bo hambere nawe nibyo bigiye kukuraba ikigwa cyacu cyabandanya ariko mugenzi mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi mu gihe tumaze kumva yuko tugiye kwiga ibyerekeye urubanza tugiye gushika mu gihe cya nyuma mu gihe cya karindwi igihe natwe uno munsi dushobora kuba turimo biragusaba ko mu gihe wiga bino ufata ingingo yo kwiyegurira yesu no guhagarara mu nzira y'ukuri nanjye umusabyi uhoraho ndagusengera kwizera kwawe ntiguhere nikwamara gukomera uzoba igishinga ntaye cya bagenzi bawe rino shengero ryari ishengero ry'itandukanije na roma Bano bakristo bari bamaze kuva i Roma barashiraho ubuprotestanti kandi ko barasesangura kugira ngo bashobore kumenya ukuri mugenzi nawe tora bibiliya yawe usesangura umenye ukuri kuko handitse ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya nawe ntiwamenye ukuri uzoba mu nzira y'ukuri ucika akira ukuri kwa bibiliya bicitse uno munsi ndashaka ngo umenye peresipe y'abantu bahagaze mu nzira y'ukuri peresipe ikintu gikomeye ku bantu bahagaze mu nzira y'ukuri ni nuko bibiliya bavuga ati byanditswe muri bibiliya ni ibyanjye birandara bitanditswe muri bibiliya naho ntago ari ibyanjye ugenza amajambo yanditswe muri bibiliya arakuraba igihe tubona umwete udasanzwe n'ukuntu yesu yari yuguruye imiryango atawundi muntu yari kugara, yakira yesu akugurira imiryango ushishikare gutahura ijambo ry'imana rikubwira uno munsi ntakire ijambo ry'imana